Parágrafo primero del Reglamento General del Consejo Municipal de San de la Sierra, mediante la presente mediante la presente, a través de su digna autoridad, solicito al Pleno del Consejo Municipal licencia con 12 de haberes en relación a las convocatorias a la sesión ordinaria número 098, quebrado 2021 2022 y sesión ordinaria 099, quebrado 2021 2022, convocada para el día de hoy, miércoles 9 de marzo de 2022. Asimismo, comunico que no procedo a la habilitación de mi concejal suplente, ingeniero Marco Negreto de Serra, debido a haberme comunicado su imposibilidad para reemplazarme en las citadas sesiones ordinarias. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, señorita, señora Gabriela Garzón Cruz, concejala municipal. Habilitación de concejal suplente. Mediante la presente, y en el marco del ejercicio pleno de mis derechos como concejal titular, según seguro establecido en el artículo 21, parágrafo tercero del Reglamento General del Consejo Municipal de San de la Sierra, tengo a bien solicitar la habilitación del concejal suplente, abogado Marcelo Alfonso y de Sapiencia, para el día miércoles 9 de marzo del 2022 para que participe en las sesiones y audiencias públicas que puedan, programar, pueden ser programadas durante días señalados En otro particular conmigo, le sigo un saludo, abogado Carlos Medrano González, concejal titular. Solicitud de habilitación de concejal día que la presente a través suyo solicito el pleno de este Consejo Municipal que dentro del marco de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General del Consejo Municipal se habilita que el concejal sujecto, licenciado Luis Alberto Vaca Jarano, para la sesión ordinaria número 098 quebrado 2021-2022 y sesión ordinaria 099 quebrado 2021-2022 convocada para el día miércoles 9 de marzo a 10 de la mañana del año en curso. Las instalaciones del módulo electoral María Vaca, María Díez ubicado en la avenida Alemana, entre segundo y tercer anillo, calle Los Burros. Sin otro particular, me despido de usted muy cordialmente, el ingeniero Carlos Manuel Savera Savera, concejal municipal. En aplicación del artículo 35 de del Reglamento General del Consejo Municipal propongo, en ausencia de la concejal secretaria señora Silvana Mujal Sendemestri, asuma su reemplazo por este día el concejal Miguel Fernández como secretario mí. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, si lo hacen, levantar la mano. Informe, señor secretario. Seis votos, señor presidente. Siete votos. aprobado y queda como secretario ahí el concejal Miguel Fernández. Señor secretario, por favor, verifique el quórum reglamentario. Existe el cuerpo reglamentario conciente concejal, considerado en sala, señor presidente. Toda vez que tenemos el quórum reglamentario, instalamos la presente sesión. Señor secretario, de lectura al orden del día para la fecha. Consejo Municipal de San Pedro de la Sierra, 7 sesión ordinaria número 098, operado 9192, Santa Cruz, 8 de marzo de 2022, presidente del Consejo. Se convoca a los señores concejales y concejales de la sesión ordinaria número 98, operado 9192, que se llevará a cabo el día miércoles 9 de marzo de 2022 a de 9 en las instalaciones del módulo escolar María Bacalíes, ubicado en la avenida Alemana, en el segundo y tercer anillo, calle Los Punos, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y en concordancia con el artículo 85, párrafo segundo, 32, inciso E y 75 del Reglamento General del Consejo Municipal. Se promueve el siguiente orden del día. Punto único, lectura de correspondencia. Leído, señor presidente. muchas gracias secretario. En consideración del orden del día, lo podríamos considerar que estén de acuerdo en su aprobación si va a ser la mano. Informe, señor secretario. Siete votos, señor presidente. Aprobado el orden del día. Señor secretario de lectura, al último punto del orden del día. Señor Mañoni Fernández Socedo, alcalde municipal. Mediante oficio de Dirección General Municipal número 298, quebrada 2022, respuesta a la nota de comunicación número 213, quebrada 2021, 2022, presentada por la señora Nami Karina Santería Padilla, concejala municipal, referente a la comunicación en especial a zonas con mayor riesgo de contagio, como el barrio Estación Argentina, Ulender, Mina de Carmen y Cumpipal. Dedícase de información a la concejala peticionaria. Señor Mañoni Fernández Osorio, alcalde municipal mediante oficio de la Dirección General Municipal número 64, declarado 2022, en respuesta al pie número 530, declarado 2021 2022, presentado por el abogado de Cruz de Cambia, presidente del Consejo Municipal, referente a los antecedentes que determinaron la emisión del memorándum de primera llamada de atención para el funcionario público del nombre Marco Antonio Camilo Rivero, dependiente de la Dirección Municipal de Alto Mayor. Repítase la información al concejal peticionario. Señor y Fernández Ocelo, alcalde municipal mediante oficio de la Dirección General Municipal número 270 92, y la respuesta al oficio número 05 91 2021 2022, presentado por el señor Edino Clavijo Ponce, contralor de servicios legales, Contraloría General del Estado, frente a la denuncia presentada por el señor Ángel Arce Rojas, representante legal de la empresa productora Tonki, SDL. la información al profesional Copia de la Copia de la Señor Mariani Fernández Orcedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 271, quebrado 2022, en respuesta al oficio número 08, quebrada 2021, presentado por la señora Eteline Vivarra Lara, subcontralor de Servicios Legales, Contraloría General del Estado, referente a la irregularidad en el proceso de licitación pública internacional LPI número 01, quebrada 2021, LPI número 02 21 y LPI número 03 21 efectuados por la Empresa Municipal de Ciudad Urbano Santa Cruz invita a hacer la información en la peticionaria. Copia el consejero de la obra. Señor Mayor y Fernández, socio del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 272, quebrado 2022, respuesta al oficio número 427, quebrado 2021, 92, presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Guardia Municipal de Santa Cruz referente a la solicitud de cumplimiento de la Ley Municipal número 1300, Ley de Protección de la Guardia Municipal por el coronavirus COVID-19. Permita hacer información al peticionario. Señor Mayor Fernández del alcalde municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 303, quebrado 22, respuesta al oficio número 27, quebrado 21, 22, presentado por la señorita Gabriela Garzón concejala municipal, referente a que la concejal estará presente en la actividad de declaración y apertura de propuesta del proceso de administración para el servicio de hacer en la municipio de Seguro de la Sierra. Evita hacer información a la concejala peticionaria. Señor y Fernández Socero, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 302, programa 2022, respuesta al curso número 24, programa 2021-2022, presentado por la Comisión de Defensa Ciudadana del Consejo Municipal, referente a la infección en el mercado bajo antiguo. Permita hacer información a la Comisión Previsional. Señor Copia a la Sociedad de alcaldía. Señor Mario Nicolás socio del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 360, quebrada 922, respuesta al oficio número 13, quebrada 921 y 92, presentado por el ingeniero Luis Fernando Saavedra Morator, su, contra, su contralor de la Autoridad Técnica de la Contraloría General del Estado, referente a la gestión de calidad del aire en el municipio de Santiago de la Sierra. Repita hacer información al petición. Copia eh, de la concejal de Lola, la de Villalba. Señor Martín Fernández Sosa, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 359, quebrado 922, en respuesta al oficio número 392, quebrado 921, 922, presentado por la Comisión de Planificación del Consejo Municipal, referente a una análisis del aspectos legal y técnico de la solicitud de aprobación de problemática de los diversos barrios de la ciudad de las regulares. Permita hacer la información a, la Comisión Peticionaria. Copia de la entonces, de la Señor Mayor Fernández Sosa, alcalde municipal. oficio de Dirección General Municipal número 327, grado en respuesta al pie número 610, grado presentado por el abogado Javier José presidente del Consejo Municipal, referente al proceso de adquisición del terreno destinado a la implementación del nuevo vertedero municipal, ubicado en la comunidad San Miguel de los Pumas. Permítase la información al concejal peticionario copia de la la comunidad autónoma que el consejero Señor Mario Fernández Sosa, de alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 333, grado 2022, respuesta activa número 582, grado 2021, 2022, presentado por el licenciado Roberto la concejal municipal, referente a si el señor José Chávez Cuellar, es o ha sido funcionario público de Chávez bajo cualquier modalidad de contratación. repita a hacer información al la ciudad. Señor varios Fernández socios del alcalde municipal, Mi oficio de dirección general municipal número 220, quebrado 922, respuesta al de comunicación número 212, quebrado 921, 922, presentada por la licenciada Dora Terrazas terraza principal municipal, referente a que se proceda a la conclusión del puente de retorno ubicado en el cuarto niño, de esquina Avenida y entre la Avenida radio 17 y Medio y Avenida Piraí. Repita hacer información a la concejala peticionante. Señor Marín Fernández Socero, alcalde Municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 307, Quebrada 2022, respuesta al pide número 579, quebrada 2021 92 presentado por la señora Karina Silvino Huera Puma, concejal municipal, referente al proyecto adjudicado y ejecución del dique de construcción bajo el puente de en de barrio Tacú, V286 y 287. Permita hacer la información a la concejala peticionaria. Señor Mayor Fernández Socero, alcalde municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número quebrada 2022, en respuesta a la minuta de comunicación número 216 de 2021 2022 presentada por la señorita Gabriela Santos, concejala municipal, referente a suscribir un convenio con la Universidad Autónoma de Gabriel de Moreno, carrera de Ingeniería Nuclear de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, en el marco de la ley de contrato de convenios municipales. Permítanse la información a la concejala de la concejala de Señor Maldoni Fernández Ocero, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 319, programa 91, respuesta el número 617, programa 2022, presentado por la señora Noemí Karina Santellas Padilla, concejala municipal, referente a los antecedentes existentes dentro el proceso de contrato de concesión otorgado por el municipio de San Pedro de la Sierra a favor de la Asociación de Residentes Ayoderos de. Repita la información a la concejala la Señor Mario Fernández del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 312, entregado 2022, en respuesta a la minuta de comunicación número 221, entregado 2021 2022, presentada por la señora Silvana Cáceres México, concejal municipal, secretaria, referente a los elevados casos de dengue, zika y chikungunya, se disponga a trabajo de limpieza, desinfección y comunicación en escuelas, colegios, centros educativos para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por mosquito Valle de Chiqui. Dedica a hacer la información a la concejala Señor Mayani Fernández Socero, alcalde municipal. Copia de la correspondencia número 26 al concejal Señor Mayani Fernández Socero, alcalde municipal mediante oficio de Dirección General Municipal número 313, quebrado 922, en respuesta al pie número 507, quebrado 921, 922, presentado por el mayor Comarco de Sierra concejal Municipal, referente a los procesos administrativos que se siguen y se exigen en la designación de los directores de los centros de salud de primer y segundo nivel. Permita hacer información al concejal tradicional. Copia al concejal Orihuela, copia a todos los concejales. Señor Mariano Fernández Socio del alcalde municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 325, otorgado 2022, respuesta al pie número 567, otorgado 2021, 2022 presentado por la licenciada Laura Terrazas, concejala municipal, referente a cuál es el plan estratégico que se está desarrollando para la preservación y conservación de la laguna Caracuta, ubicada en la zona de la G77. Repítase la información a la concejala peticionante. Señor Mariano Fernández Socedo, alcalde municipal, mi oficio de dirección general municipal número 311, que dar 921, respuesta al número 617, dar 921 922. presentado por la señora Ana Karina Santillas Padilla, concejala municipal, referente hacia el municipio de Santa Cruz de la Sierra, tiene previsto en su propuesta anual la limpieza del curso séptico de los centros de abastecimiento municipal de nuestra ciudad. Debita hacer la información a la consejera peticionaria. Señor Mayor de Fernández, socio del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 322, quebrado 2021, respuesta a la nota de comunicación número 210, quebrado 2021, 2022, presentada por el señor consejero Quiroz Tapia, consejero municipal referente a que se proceda a contratar personal médico para la dotación de medicamentos, insumos y la adquisición de equipamiento médico necesario en el Centro de Salud Plan 4000, ubicado en el Río Municipal número 12. Evita hacer información la consejera peticionaria. Señor Marín, Copia a la de vuelo. Señor Mayor y Fernández del cambio municipal. Mediante oficio de dirección general municipal número 314, quebrado 922, el al número 612, quebrado 922 presentado por la, por la prefecta de Estudiar Urgencia consejera Municipal, referente a la fecha en que viene funcionando la Guardia Municipal de la Pampa de la Isla. Permite hacer en promoción a la consejera peticionante. Copia de la consejera Vidal. Señor Mayor de Fernández Sosa, Alcalde Municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 318, grado 2022, respuesta al pie número 607, grado 2021-2022, presentado por la señora Silvana Casa de México, concejala de presentación de investigación sobre el potencial de generación de biogás en los rellenos sanitarios de San Miguel de los y su posibilidad de aprovechamiento energético. Téngase presente y ser el Ejecutivo principal para su conocimiento y bienes correspondientes. Propietario del condominio de Villa, Santa Cruz, a través de la presidencia solicita plenario sector de día y hora para hacer la subida a nuestra pública con la primera de poner sobre las prioridades de la aprobación de la organización del condominio de Villa, Santa Cruz. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señor Mayor Fernández Socio de la Carta Municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 357, quebrada 2022, respuesta al pie número 576, quebrada 922. presentado por la licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejala municipal, referente hacia el señor Miguel Ángel Pini Parada, el funcionario municipal. Permítase la información a la consejera peticionaria, Señor Manuel Fernández Socedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 338, quebrado 2022, respuesta a la nota de comunicación número 209, quebrado 2021-2022, presentada por la Comisión de Finanzas del Consejo Municipal, referente a la gestión de calidad del aire en el municipio de Cerro de la Ciudad. Permítanse la información a la petición peticionaria. Copia la consejera Ricardo. Señor Mariano Fernández Socero, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 346, quebrado 2021, número 4 al día, número 522, quebrado 2021, 2022, presentado por la, la arquitecta Eunice de Rivero Urrutia, concejala municipal, referente a las actividades recurrentes que ejecutó la Secretaría Municipal de Salud. Permítanse la información a la consejera peticionaria. Copia a la consejera Ricardo. Señor Mayor y Sosa, de alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 343, la 2022, respuesta al pie número 625, quebrado 2021, 2.022, presentado por el ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, concejal municipal, referente a la situación jurídica, uso de suelo y planimetría del predio Parroquia Apóstol Santiago, ubicada en la calle Francisco Ibañez, V50, Manzano 35 Señor Mayor Fernández el alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 364, de 2022, respuesta al pie número 495, de 2022, presentado por la señora Rosario Calleja Terrazas, concejala municipal, referente a la cantidad de ítems y contratos del gobierno municipal desde la reunión 2009 hasta la de 2018. a la concejala petición. Señor Mayor Guillermo social, el alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 361, 922, 2022, el número 511, 2021 presentado por el licenciado Roberto Vaca el consejo municipal, referente a los nombres de las personas que integraban el grupo Social que Valle de Jiménez Socedo, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 370, cuadrado 92, respuesta activa número 531, cuadrado 91, 92, presentado por el abogado Israel Alcocer de presidencia del Consejo Municipal, referente a la solicitud de licencia de funcionamiento realizada por el abogado Antonitos. Evita C de aprobación al concejal peticionario. a la concejal Señor Mario Fernández Oceda, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número el 3 de 2022, respuesta al número 571 de 2021 2022, presentado por el ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, concejal municipal, referente al estado de todos los funcionarios públicos dependientes del gobierno municipal que fueron liberados la mercado de servicio y salida en su fuente de trabajo en las campeones de 2013 a 2018. Replicación de información al concejal peticionario. Señor Guayoti Fernández, socio del alcalde municipal, en el oficio de dirección general municipal número 13, quebrado 2022, respecto al número 575, era 2021 2022, presentado por la señora Rosario de Casas, concejala municipal, referente a la cantidad de relevamientos usuales que se hacen a los funcionarios públicos que están encargados de la administración de los de mercados. Permita hacer la información a la concejala peticionaria. No quiero concejala Rivera. Señor Mayor, Fernández Socia, del cual municipal Medio, oficio de dirección general municipal número 340, 92, en respuesta a la nota de comunicación número 219, plegado 91 92, presentada por la señorita Gabriela San Cruz, concejala municipal, referente a los mercados Chacarín, El Trompini, Abaco de Junio, Santa Rosa, cuyo plazo de concesión se encuentra vencido, se procede a la legal notificación a efecto de su inmediata regularización. Repítase la información de la concejala peticionaria. Copia la concejala Rosario. Señor Mayor y Fernández José, los alcaldes Municipal, en el oficio de Dirección General Municipal número 39, la 2022, en respuesta a la nota de comunicación número 231, programa 21 2022, presentada por la licenciada López Terrazas Terrazas, concejala municipal, referente a realizar cooperativo para rescatar a menores en situación de calle y necesidad, a objeto de remitir a los menores al centro del gobierno municipal. Permita hacer información a la de la Copia la propuesta del Señor Mayor Fernández Social, alcalde municipal, en el propicio de dirección general municipal número 329, privado 92, se respuesta al mando de comunicación número 198, de 92, presentada por la licenciada Lola Terraza Terraza, concejala municipal, referente a que se proceda a la creación de ítems destinados a la orden municipal. Permítanse la importación a la concejala que Señor Mayor y Fernández Socio, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 327, quebrado 2022, en respuesta la medio de comunicación número de quebrado 2022, presentada por el PHD José Pedro Alberto Esqueda y señora Carolina Sermín de Puma, concejales municipales, referente a que se analice la posibilidad de suspender temporalmente el proceso de contratación interés a la licitación pública internacional en Macruz, LPI número 03, de 2021. Permítanse la información a los concejales peticionarios. Señor Mayor y Fernando Socio del Cargo Municipal, el oficio de Dirección General Municipal número 1, señor 1 92, especialmente de comunicación número 206, 2021-2022, presentada por la Comisión de Salud del Consejo Municipal, referente a que se proceda a contratar personal médico para la dotación de medicamentos, insumos y la adquisición de equipamiento médico necesario en el Centro de Salud Sagrada Familia, ubicado en el Distrito Municipal número 10. Permítanse la información de la Comisión Peticionante. Señor Mayor Israel Socio del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 315, de 2022, propuesta la nota de comunicación número 204, 2022, presentada por la Comisión de Salud del Consejo Municipal, referente a que se proceda a contratar personal médico faltante, la dotación de medicamentos, medicina y utilización del equipamiento médico inmobiliario y oficinas en el Centro de Salud de ubicado en el grupo Municipal número 12. hacer la información de la Comisión Señor Valerio Fernández Socedo, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 341, que 2022, la de comunicación número 124, que 2021 2022, presentada por el abogado Gonzalo Merano González, concejal municipal, referente a que la unidad de transparencia del gobierno municipal inicie investigaciones para determinar si el ciudadano su Fernando a Paz incurrió en daño económico al Estado. Permite hacer información al concejal peticionario. Señor Mario el socio del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 3 para 2022, con de comunicación número 120, la 2021, 2022, presentada por la señora Silvana Mucasentimente, concejala secretaria, referente a que se capacitación a los funcionarios municipales con el fin de proteger a los ciudadanos y evitar situaciones de violencia. hacer información a la concejala Copia de los señora Señor Valerio Fernández, socio de la Alcaldía Municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 327, quebrado 2022, en respuesta aquí el número 651, quebrado 2021-2022, presentado por la, arquitecta Luis Díaz de Quevedo de la municipal, referente a las actividades programadas y proyectos ejecutados por la Dirección del Frigorífico Municipal de Pampa de la Ica, Pimú, desde el 3 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Repítase la información y y la Señor Valerio Fernández, socio del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 341 y 21, que respuesta aquí el número 500, presentado por el abogado Juan Carlos Medano González, concejal municipal, referente a las observaciones y o solicitudes recibidas por parte de la Contraloría General del Estado sobre los procesos de licitación de acción urbana y disposición final de residuos sólidos en el municipio de de la Sierra. Permita hacer la información al personal que Señor Mayor, Fernández, socio del alcalde municipal, en el ejercicio de dirección general municipal número 348, quebrado 2021, perdón, quebrado 2022, se respecto al pie número 600, quebrado 2021, 2022, presentado por la el servicio de la propia concejala municipal, referente a la actividad programada y proyectos diputados por la Secretaría Municipal de Seguridad Humana de la Pedro Sierra Macú, desde el 3 de mayo hasta el de diciembre del año 2021. Repito hacer la evaluación a la concejala petición. Copia la bancada de Señor Mayor, Fernández de el alcalde municipal, el oficio de Dirección General Municipal número 342, de 2022, respuesta al número 320, 2021, 2022, presentado por la señora Karina Segundo Rivera Puma, concejala municipal, referente al funcionamiento, alcance y fines del programa Mujeres Perdedoras de la región 2021 de la Secretaría de Desarrollo Humano. la Señor de Fernández Social, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 336, programa 22, respuesta a la nota de comunicación número 1, segundo programa 21, 22, presentada por la licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejala municipal, referente a la coordinación con la Defensoría de la línea de docencia y la Junta Vecinal del Barrio V594, solicitar a CERES una comisión para que otorgue certificado de nacimiento de niños. Permita hacer la información a la concejala peticionante. Señor Mayor Fernández Social. Contrapiel número 605, clavado 92 presentado por la arquitecta Mercedes Vitibero Rutia, concejala municipal, referente a las actividades programadas y proyectos diputados de la Dirección Municipal de Sonosis, desde el 3 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Aquí te la información a la concejala peticionante. Ok, a la concejala de Huerta. Copia de la correspondencia número 49, la señora Ligüena y a la Nacional Barca y de la correspondencia 48 a la Nacional Uruguay. Lo por favor. Señor Mayor y Grande Socio del Alcalde Municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 331, quebrada 2022, partido número 579, quebrada 2021-92, presentado por el medio Marco de Negre de Sierra, Consejo Municipal, referente a la cantidad de baldosas compradas y colocadas en el primer ambiente. Evita ser de promoción al concejal peticionario. Copia del la Señor Fernández del alcalde municipal mi alto de dirección general municipal número 2022, en respuesta al fin número 573, 2022, presentado por la señora Rosario Calleja Casa, concejal municipal, presidente es el porcentaje que recibe el sindicato de trabajadores municipales por multas y atraso de los descuentos realizados a los trabajadores en el 2021. Repítase la información de la concejala Petición obvio relacionado el duelo. Señor Mario Fernández Socio del Alcalde de Mazapan, mediante oficio de dirección general Municipal número 356, quebrado 92, contra el número 515, quebrado 92, presentado por la licenciada Dora Terraza Terraza, concejala municipal, referente a cuánto es el presupuesto procedente del impuesto directo a la educadora IDH que recibe el gobierno autónomo departamental, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. Permítase de conocer a la consejera la petición. Señor la considero reprobada. Señor Manuel municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 328, operado 2022, en respuesta al PIB número 624, operado 2021 presentada por la Comisión de Planificación del Consejo Municipal referente al plan estratégico de manejo de residuos sólidos que van a implementar en la cruz en el periodo entre la finalización del contrato con la empresa Vega Sol, abril de 2022, hasta el momento que inicia a prestar su servicio del nuevo operador hacer la información a la Comisión Peticionaria. Copia al la Vaca, a la Doble y la un Figueroa. Señor Mariani Fernández Ocedo, alcalde municipal, mi oficio de dirección general municipal número la 2022, 22, el tema número 603, Unión de 2022, presentado por la arquitecta de MSD de Urrutia, concejala municipal, referente a las actividades programadas y proyectos diputados para la Dirección Municipal de San Mateo desde el 3 de mayo al 31 de diciembre de 2021 Permita hacer la información a la consejera peticionaria. Aquí a la consejera Rubén. Señor Mario Fernández la alcalde municipal, mediante este oficio de dirección general municipal número 345, que 2022, junto con el número que creado 2021-2022, presentada por el abogado Marcelo Alfonso Villarreal de Agencia, concejal municipal, referente a la cantidad de internos y practicantes que desempeñaron funciones en el Centro de Salud, que a determinar el segundo número de la Administración Municipal de la Gestión 2021 a la información al concejal peticionario. Señora, Ariel Cantero Valdés, presidente de la Federación Ganadera de Santa Cruz, Pegasus a través de la presidencia. de la Se tiene presente copia de los consejeros municipales y protocolo. Señor Carmelo Cuellar Morán, vicepresidente de la Junta de Vecinal del Barrio Valle Florido, V39 del Distrito Municipal número 5 a través de la presidencia hace conocer al plenario las vicisitudes que atraviesan la hora de realizar el trámite de visación y pagamos de sueldo de los terrenos ubicados en el barrio Valle Se tiene, se tiene presente copia de los funcionarios municipales. Señor Dionisio Montoya es importante. Pues, a través de la presidencia remite para conocimiento del plenario la solicitud de certificación de personalidad jurídica del barrio Virgen de Cotorra, ubicado en el campo del Instituto Municipal número 8. Ya sea la Comisión de Constitución para su tratamiento. Señor Cristian Alanis Siles, Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la presidencia realmente para conocimiento del plenario, la invitación para participar de la denominada Visión Técnica Internacional de Alta Capacitación e Intercambio de Experiencia Exitosa, a realizarse los días 6, 7 y 8 de abril del presente año. En la región Se tiene, presente copia de los funcionarios municipales. Aquí quisiera hacer una referencia de que esta capacitación eh, es muy importante porque se toca eh, el tema de las APP, de las agencias público-privadas, y es una invitación que se ha dado a las profesiones de planificación, de constitución y de administración y finanzas por ver este, de por, esas condiciones comisiones y por eso quiero los funcionarios que estén con esa ganas de capacitarse en las ciudades de Medellín, que van a ser el día 6, 7 y 8 de abril del de año. Eso para que lo tomen en cuenta las ciudades que están en esta comisión. Prosiga, por favor, secretario. Licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejala municipal. A través de la presidencia solicita el plenario se emite un nota de comunicación mediante la cual se recomienda el Ejecutivo Municipal procede de manera urgente a refrescar los techos, boteras, puertas, ventanas, ingresos a la unidad educativas Santa Ana, Bolivia, Germán Bus, Hortensia Valías de Quinto. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y Revisión del Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Teresa Terrazas, presidente de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales y otros representantes. A través de la presidencia, remite para conocimiento plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo especial de lucha contra la violencia, integral. a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y Reflexión del Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Teresa Terrazas, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales y otros representantes a través de la presidencia solicita primero el sometimiento de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal se el presupuesto de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano con la finalidad de reforzar los servicios legales integrales y la Defensoría de la de y Repítase a la Secretaría de Asesoramiento, Regulación y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señor José Félix Quiroz Tapia, Consejero Municipal a través de la presidencia realmente para conocimiento plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a los baños públicos con los que cuenta el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra en los diferentes mercados municipales y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Seguimiento para la Educación y Selección del Ejecutivo Municipal. Señor José Pérez que Tapia, Consejo Municipal, a través de la presidencia remite para conocimiento plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal se a cuarta línea de micro y que están autorizadas para el ingreso a la de Libertad y cuáles de ellas son las que llegan a la zona norte hasta el segundo anillo, zona antiguo, mercado de la Romana. Repítase a la secretaria. Licenciado Fernando Lagañas, Convención General de Ministerio de Iglesia Asamblea de Dios en Bolivia. A través de la presidencia, permite para conocimiento de la solicitud de petición a los, a los profesores locales. Sayantelo, y y la audiencia gubernamental de Cabrera por su vocación, convicción, responsabilidad y por ser fundadores de la Unidad Educativa de Plantañez. Repítanse a la Comisión de Educación para su tratamiento. Abogado Rufino Correa Maldonado, alcalde interino del Gobierno Municipal de La Guardia. A través de la presidencia, remite para conocimiento del plenario la solicitud para que se respete la audiencia del municipio de San de la Ciudad de La Guardia para evitar acciones monetarias regulares de los funcionarios municipales en el ámbito de su obligación territorial y de la competencia de instituciones establecidas por la Comisión Política de Estado de Ley. Téngase presente y repítase del Ejecutivo Municipal para que informe sobre las acciones realizadas al respecto. Copia de los funcionarios municipales. Abogado Juan Carlos González, consejero municipal, a través de la presidencia, remite reconocimiento ordinario la solicitud de peticiones con título del Ejecutivo Municipal referente hacia el convenio interinstitucional entre el municipio de Colombo y Cruz, aún sigue vigente y otras solicitudes. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Relación y Prevención al Ejecutivo Municipal. Abogado Juan Carlos Mercado González, consejero municipal, a de la presidencia, respecto para aprobación de la solicitud de petición con escrito del Ejecutivo Municipal referente a la cantidad y tipo de trámites ingresados de fecha y número de trámites de elección de catastro en el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y número 2022. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Relación y Prevención al Ejecutivo Municipal. Señor Carmelo Cuellar Morán, vicepresidente de la Junta Nacional de Barrio de Gloria de Rubén, del Distrito Municipal número 5. A través de la presidencia se conoció al plenario las vicisitudes que atraviesen a la hora de realizar el plan de utilización del plan de suelo de los terrenos del barrio de Florida. Invítase a la Comisión de Comunicación para su tratamiento. Señora Juana Méndez Abajo, Delegada Titular en la del Instituto Municipal número 8. A través de la presidencia, permite para conocimiento plenario la solicitud de instrucción para con la Comisión de Planificación del Consejo Municipal al Centro de Salud San Agustín, Los Pinos, 12 de diciembre, visitó, y la red de salud este. Invita a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Señora Juana Méndez Cababa, delegada titular del Poder Social del Distrito Municipal número 8, a través de la presencia del Ministro de Reconocimiento penal de la solicitud de instrucción con la Comisión de Protección Social y Salud del Consejo Municipal a los centros de salud San Agustín, Dorquino, 12 de diciembre, municipio, Luisito y la red de salud que este. Permítase a la Comisión de Salud para su tratamiento. Señor Mayor Departamento Social del Alcalde Municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 350, 92 se refiere al número 468 año 2022 presentado por la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Migración Nacionales, referente a que se ha dado cumplimiento a las establecido en los artículos 190, 191 y 192 de la Ley número 548 del Código de Niñez, Número de Recientes sobre la conformación de los comités de la municipio superior de la Sierra, de la votación exacta de cada uno de ellos. la información a la concejala peticionante. Copia del concejal Marca, al concejal Bueno. Señor Mayor Isabel Sosa, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 384, programa 2022, pie número 577, de 2021, 2022, presentado por la licenciada Terra Santa Casa, concejala municipal, referente a cuál es el plan estratégico que se está desarrollando para la preservación y conservación de la laguna con y ubicada en la zona de la 357. Aquí hacer información de la concejala Copia de la concejala. Señor Mayor de Fernández la alcalde municipal, en el proceso de dirección general municipal número 1376, quebrado 22, contrativo número 640, grado 21, 22, presentado por la señora Rosario de Casas, concejala municipal, referente a quien dio la autorización para la construcción de los baños en el mercado bajo campesino. Evita hacer la información a la concejala profesional. Señor Mariano Fernández alcalde municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 393, de 2022, respecto al número de 2021, presentado por la Comisión de Señor Mariano Fernández alcalde municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 388, de 2021, respecto número 653, de 2021, presentado por la licenciada de Secretaría Municipal, referente a los criterios técnicos para no poner en marcha el plan de los de Evita hacer información a la de la petición nacional. Señor Mariano Fernández Ocero, alcalde municipal, en el oficio de edición general municipal número 397 de 2022, respuesta aquí el número 587 de 2021 2022, presentado por la señora Rosario Callejas, de Casas, concejala municipal, referente al proceso que lo llevó a la cumbre de los terrenos en Granada, número de basura y residuos sólidos. Evita hacer información a la de la petición nacional. Señor Mariano Fernández del alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 367 de 2022, remite para el nacimiento ordinario la solicitud de ampliación de plazo para dar respuesta a la petición y con el número 71 de 2021 2022, referente a los de orden de servicios de todos los proveedores con la que se mantiene deuda pendiente de la gestión 2015 a la fecha, solicitado por el PHD José Antonio José Antonio Alberto Esqueda, concejal municipal. Se le tiene presente, hacer la información al concejal Administración. No Señor Valle de es socio del municipal. Mediante oficio de dirección general municipal número 390, programa 2022, respecto al PIN número 552, programa 2021 2022, presentado por la Sociedad de Agudas de Casa Terraza, consejera Municipal, referente a que se ha dado respuesta a la solicitud realizada en el 13 de septiembre de 2021 por la Junta de del Barrio La Pascana, número 553, referente al diagnóstico de recuperación del centro de capacitación ubicada en la Rua 153. Evita hacer información a la consejera peticionaria. Copia la consejera del Señor Valor y Fernández socio del Alcalde Municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 87, la 92, respuesta al número 584, la 92, presentado por el licenciado Luis Alberto Vaca la consejero municipal, referente a dónde se encuentra ubicada cada una de las áreas verdes y el equipamiento del de cómo hacer información tradicional, copia de personal Señor Mayor el Socio del Canal Municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 395, de 22, permite para conocimiento del plenario la solicitud de ampliación de plazo para dar respuesta a la petición informe escrito número 6677 de la 2021-2022, referente al proyecto urbanístico del convenio de una villa si el mismo fue aprobado por la Junta de legal del de ejecutivo municipal solicitado por la señora Silvana Mocasio y concejala secretaria. Se tiene presente, repítase la información a la concejala peticionaria. Copia de la la Tirado. Señor Palón Fernández Acedo, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 396, grado 92, respecto al pie número 127, grado 91, 92, presentado por la señora Karina Segundo de la Puma, concejala municipal, referente a la denuncia de los vecinos sobre la probable aprobación de un nivel de municipal y ubicado en la provincias. Impacto, título municipal número 2. Repito hacer la información a la concejala peticionada. Señor Mayor de Socio del alcalde municipal, en el propicio de dirección general municipal número 374, quebrado 21, respecto al cliente número 1577, quebrado 2021, 2022. presentado por la licenciada Lina Balomenacho, concejala municipal, referente al total de donaciones recibidas de activo, muebles y equipos médicos. a hacer la información a la concejala peticionada. Señor Mayor Fernández Socedo, alcalde municipal. Oh, copia de la 4283 a la consejera Bolívar. Señor Mayor Fernández Acedo, alcalde municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal número 392, cuadrado 92, respuesta 633, cuadrado 92, presentado por el señor Federico Morón Sina, municipal referente a las acciones tomadas para determinar la veracidad de un audio que circula en diferentes medios de comunicación y redes sociales sobre una supuesta suma pública al servidor público Leonardo Claro. Invita a hacer información al consular peticionante. Señor Manuel Carmen Socero, de la Municipal, mediante oficio de dirección de la Municipal número 35 de 2022, La respuesta al cliente número 023 que 2122, presentado por el ministro de la Manuel de la Consejo Municipal, referente a todos los pagos mensuales que me aprobó y haya adjudicado en peso de las desde el momento que hizo su contrato para que Indica ser información al consular peticionario. Señor Moreno, Frente Social del Plano Municipal, en la autoridad de Dirección General Municipal número 391 de la 92, en el cuerpo de número 637 de la 91 92, presentado por la señora Karina Solino Olivera Prima, concejala municipal, referente a la planilla de funcionarios municipales, así como de consultores en línea asignados la Ayuntamiento de Marín. Repita hacer la información a la consejera peticionaria. Señor Marín Mariano Fernández Acedo, alcalde municipal. Mediante oficio de Dirección General Municipal número 405, que era 2022, respuesta al PIN número 589, que era 2021 2022, presentado por la de de Rivero Urrutia, consejera municipal, referente a las actividades programadas y proyectos ejecutados por la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del 3 de mayo al 31 de diciembre de 2021 Evita hacer información a la consejera peticionaria. Copia de la consignada Villaurre, copia de todo lo que sea. Señor Marcos Fernández, asociado al alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 377, que quebrado 91, respuesta al cliente número 028, quebrado 91, 2022, presentado por el abogado Juan Carlos Miranda González, consejero municipal, referente hacia el ciudadano Juan Renato Civil Cameo, bien o ha tenido dependencia o relación con el gobierno municipal. Permítase la información al consejera peticionario. Señor Valera asociado el padre municipal, en el oficio de elección del la municipal número 375 de la Unión Liquidez, respecto al día número 585 de la Unión en 2022, presentado por la señora Rosario Pereira Carrasco, concejal municipal, referente a la conclusión del mercado municipal y de los del mercado municipal de la Rama y el mercado municipal de los Pozos. Se hacer información a la la petición a la Copia de la concejal del Licenciada Argentina Caballero Chávez, rectora del Instituto Técnico INCO San Cruz, a través de la presidencia solicita primero de la para hacer un de aviso pública con la comunidad de exponer sobre el solicitud de infraestructura para el Instituto Técnico INCO San Cruz. Por secretaría, tenés presente para la audiencia pública. Licenciada Laura Pérez Terrazas, consejera municipal, a través de la presidencia solicita plenario se emite un de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal se incluye un programa orientado a la nación mayoría de municipios de la Sierra de Seguridad Ciudadana, Acceso de la Salud, Educación y otros. Ejecuta ser la Secretaría de Asesoramiento para Evaluación y Reflexión del Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Fernández Terrazas, concejala municipal, a través de la presidencia, solicita de la Licenciada una minuta de comunicación en que pasa con el Ejecutivo Municipal. Así como también el equipo de paramédicos, en declaraciones de un empleado de servicio médico de emergencia a ser la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y Revisión del Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Casa Terraza, consejera municipal a través de la presidencia, para conocimiento la solicitud de página espacio en la instalación de de la, de la Ciudad de Latino BI número 50 para llevar a cabo la presentación del estudio cuidado partir como responsabilidad total para el día viernes 11 de marzo de 60 años, ahora 10 Se tuvo presente, se pide la solicitud del Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terraza, presidencia, solicita que se presentado en un ambiente de comunicación mediante el cual se recomienda el Ejecutivo Municipal, se procede a gestionar de manera urgente el mantenimiento y reparación de las cabañas de la plata que se encuentran al interior del parque urbano, ubicado en el primer y segundo anillo de la Avenida Nacional. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y decisión al Ejecutivo Municipal. Señorita Gabriela Garzón Cruz, consejera municipal, la, la presidencia remite para el conocimiento ordinario la solicitud de petición de forma escrito al Ejecutivo Municipal Reverente asesorada de la de Relaciones Penales correspondiente importa la verdad que la señora Verónica María Choque, propietaria local del territorio de Que ahorita sea la Secretaría de Asesoramiento para la relación y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señorita Gabriela San Cruz, Presidenta de la Comisión de Defensa Ciudadana y los representantes, a través de la presidencia de su vecindario y a una de comunicación, en el cual se recomienda el Ejecutivo Municipal proceder con el cambio de número 12, 14, 56, concesiones, pedido número 106, quedado 2020, solicitud de concesión del pedido de propiedad municipal realizada por la Asociación Regional de Comerciantes y Campesinos Proveedores de Productos Agrícolas, 21 de julio. Repito, sea la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y Proyección del Ejecutivo Municipal. Señora Silvana Mocaso, teniente concejala secretaria, a través de la presidencia, remito para conocimiento voluntario la solicitud de licencia para la Comisión Pública de Cuentas de la Comisión 21 del Consejo Municipal a desarrollarse el día martes 8 de marzo del presente año de todo presente. Abogado Juan Carlos González, consejero municipal, a través de la presidencia, la reconocimiento de plenario de la solicitud de protección de conflicto ejecutivo municipal, referente a las complicaciones para la protección de todos los doctores en el punto de operación COVID-19. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Relación y Protección del Ejecutivo Municipal. Licenciada Luisa Mancilla, presidenta de la Comisión Consejo Social de Salud del Club Municipal número 6 y otros representantes, a través de la presidencia que el reconocimiento plenario, la solicitud de audiencia pública con la Comisión de Salud del Consejo Municipal con la primera realización de inspección a todos los centros de, de salud del Club Municipal número 6. Repítase a la Comisión de Salud para su tratamiento. PHD José Antonio Alberto Izquierda, consejero municipal, a través de la presidencia, remite el conocimiento plenario la solicitud de pública del Comisión Municipal Referente al cumplimiento del contrato suscrito entre el gobierno de la Municipalidad de Venezuela y la empresa se habla sobre y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento de la Evaluación y Ejecución del Ejecutivo Municipal. La Echaría Santiago Alberto Esquila, consejero municipal, a través de la presidencia, remito para conocimiento de la solicitud de protección de del Ejecutivo Municipal referente al cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la empresa para la SOL y otras solicitudes. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y Ejecución del Ejecutivo Municipal. Señorita Gabriela San Cruz, consejera municipal, a través de la presidencia, de de reconocimiento con la solicitud de la emitida por la Secretaría Municipal de Fortalecimiento Institucional y Económico. Gracias, presente. Repita el Ejecutivo Municipal para su solicitud y correspondientes. Licenciada nuestro consejera municipal. A través de la presidencia, remito de reconocimiento la solicitud de de por el Ejecutivo Municipal, referente a la señora Eliana Fresio Valdés, Luego ha sido funcionario del gobierno municipal y otras solicitudes. Permítanse a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señor Denis Guzmán Campello, comisario municipal, a través de la presidencia remite el reconocimiento al canario a de propias de la Capilla de la Secretaría Municipal para el y de testimonio de Comunes. Téngase presente que aquí ya sea el Ejecutivo Municipal para su conocimiento y pide todas las propiedades. Concejales del Movimiento del Socialismo más. a través de la presidencia remito el reconocimiento al a la solicitud de prisión de la la solicitud de petición de del de Ejecutivo Municipal referente al servicio público de semana para el municipio de Secretaría de la Sierra, Departamento de Municipal de Sierra Secretaría de las de solicitudes. Permítanse a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación Profesional del Ejecutivo Municipal. Señor Mayor la Guardia de la Alcalde Municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 394 de 2022, permite para conocimiento plenario la solicitud de interpretación de la ordenanza municipal número 92 de 2005 que el musical de impuesto a la propiedad del club a la Comisión de Contribución para su tratamiento. Bueno, eh, ya terminado la relación de correspondencia. Voy a dar la palabra al funcionario de la Buenos días a colegas concejales, buenos días a su alcalde y a todos los vecinos presentes acá. Presidente, aprovechar la oportunidad. Eh, tengo conocimiento de que han recibido varios concejales una invitación eh, del rector de la Universidad Gabriel René Moreno para que podamos eh, juntos ver el tema del censo. Creo que es importante y entre todos los funcionarios destacar este hecho, ya que hasta la fecha no hemos visto ningún avance, ningún avance, y evidente ningún avance. En ese sentido, creo que tenemos que ya tomar las medidas, previsto y los meses pasan En ese sentido, me parece importante que eh, no solamente aquellos profesionales que han sido invitados todas participar. Las reuniones para mañana, jueves, a las 8 de la mañana. Sería importante, veas que podamos asistir a esta reunión todos, para que podamos coordinar en la Universidad de Abierto de Moreno el desarrollo de esto que es tan importante para la tan importante Es importante saber, reitero, es importante saber cuántos somos para saber cómo vamos a desarrollar cada uno cómo vamos a mejorar su vida, cómo vamos a mejorar su vida Y en este sentido, eh, ruego, señor presidente, se haga todos podamos asistir a esta invitación que he hecho la universidad. Perfecto, señor senador, pues, vamos a hacer todos los profesionales para empezar. Eh, señor secretario, ¿siente algún otro punto a tratar? No sé que vamos a tratar de la Vamos a tratar de la sesión. Vamos a esperar 10 minutos, por favor, para que...